The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone नमस्कार आदाब सत श्री अकाल कैसे हैं आप दोस्तों मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्रीन कॉफ़ी के बारे में जी हाँ एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि कुछ ही टाइम पहले बहुत फेमस हुआ है वेट लॉस कराने के लिए और लिटरली हर प्रकार के वेट लॉस के प्रोडक्ट में आप green coffee green tea green coffee green tea पुनेंगे और ग्रीन टी तो पहले आया था फिर ग्रीन कॉफ़ी आया टी से ज़्यादा कड़क होती कॉफ़ी सो ग्रीन टी से ज़्यादा कड़क है coffee so green coffee beans जो हैं उनके बारे में कितनी सच्चाई है कितने बेनिफिट है कितनी उनमें साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उनका पर साइंस क्या बोलता है what is the actual truth आज हम बात करेंगे और काम अगर वो करती हैं तो कैसे काम करती हैं तो उनको हम आज देखेंगे उनका सेफ्टी लेवल देखेंगे कितने हद तक आप ले सकते हैं किस किस बीमारी में चाहे शुगर हो बीपी हो कोई प्रेग्नेंट हैं कोई अगर कोई पुरानी अगर कोई और बीमारियां हैं आपको उसमें ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं और किस चीज़ के साथ उसको नहीं लेना दारू के साथ पी सकते हैं हैं क्या और कोई और पर्टिकुलर बीमारी दवाई आप लेते हैं उसके साथ कोई रिएक्शन है क्या ये सब आज हम देखेंगे ग्रीन कॉफ़ी के बारे में पहली चीज़ हम आपको बता दें ग्रीन कॉफ़ी एक बीन है कॉफ़ी सीड्स हैं और ये <clears throat> जो बिना जो रोस्ट नहीं किए हुए होते हैं नॉर्मली जो आप ब्राउन देखते हैं वो रोस्टेड होते हैं नॉर्मल ये ग्रीन वाले जो है नॉन रोस्टेड वाले ग्रीन कलर के होते हैं तो ग्रीन कॉफी को बोला जाता है क्योंकि उस चीज को बोला जाता है रोस्टिंग प्रोसेस जो है वो उसके अंदर कुछ केमिकल्स को जो नॉर्मली जिसको कोलोरोजेनिक एसिड नाम का दिया हुआ है आ, वो केमिकल को कम कर देता है और ये आ, ग्रीन कॉफी जो है उसके अंदर क्लोरोजेनिक एसिड जो है हायर लेवल पे है as compared to normal regular roasted regular coffee और ये जो कोरोनोजेनिक एसिड है इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट माने जाते हैं जो बोले जाते हैं कि भाई है बेनिफिट और वेट लॉस के लिए इसको बहुत पॉपुलर किया गया हुआ है और बड़े बड़े शोज़ में आप इसके बारे में बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं लेकिन बटर टेक्निकली ग्रीन कॉफ़ी क्या फैट बर्न करता है क्या उसके लिए आपको एक्सरसाइज और डाइट करने की कोई आवश्यकता नहीं है इसके बारे में आज हम जानेंगे सो so, लोग obesity diabetes high blood pressure बाकी सारी कंडीशंस के लिए ग्रीन कॉफ़ी लेते हैं मगर साइंटिफिक एविडेंस जब हम इसे देखते हैं तो इसमें कोई खास एविडेंस नहीं है evidence in the sense technically speaking let me tell you कि रिसर्च में क्या देखने में आया और कैसे इफेक्टिव होती है उसके बारे में हम आपको कितना एविडेंस है वो भी बताएंगे सो so, अभी तक हमारे पास कोई सिग्निफिकेंट एविडेंस नहीं है ओबेसिटी की बात करें मोटापे की बात करें तो अगर आप ग्रीन कॉफ़ी के एक्सट्रैक्ट लेते हैं आठ से बारह हफ्ते तक यानी तीन महीने तक अगर आप लेंगे तो बहुत ही कम मात्रा में वेरी स्मॉल अमाउंट में आपका वेट लॉस होते हुए दिखेगा अगर आप केवल और केवल ग्रीन कॉफी के एक्सट्रैक्ट लेंगे मतलब उसका जो यो, योगदान है बहुत ही कम है तो अकेले उससे कुछ नहीं होने वाला ऐसे ही अगर ब्लड प्रेशर के लिए देखा गया है तो इसमें भी mild reduction on blood pressure देखा गया है by use of green coffee और शुगर <clears throat> वाले पेशेंट्स या अगर हार्ट हार्ट डिजीज या स्ट्रोक वाले पेशेंट्स के केसेस में ऐसी बीमारी में भी आपको कोई शुगर या कोलेस्ट्रॉल या फैट लेवल्स में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं मिला था ब्लड प्रेशर में हल्का सा और ब्लड शुगर लेवल्स में हल्का सा आ, मान लीजिए आप उ, उ, उतार चढ़ाव देखने को मिला लेकिन ऐसा कोई खास बेनिफिट नहीं देखने को मिला है ग्रीन कॉफी का same diabetes high cholesterol Alzheimer's disease या अदर कंडीशंस में कोई एविडेंस नहीं है कि इसको बोला जाए कि ये यूज करने लायक है या नहीं यूज करने लायक है for the purpose of treatment कैसे काम करता है ये जब इसको रोस्ट नहीं करते इसके अंदर जो क्लोरोजेनिक एसिड जो बढ़ जाता है उस क्लोरोजेनिक एसिड की वजह से लोग कहते हैं कि आपको बेनिफिट मिलेगा क्लोरोजेनिक एसिड जो है ये बोला जाता है अब इसका कोई प्रूफ नहीं है क्लोरोजेनिक एसिड जो ग्रीन कॉफी में होता है इसको बोला जाता है it can affect how your body handles your blood sugar and may increase your metabolism मगर ऐसा कोई इसका प्रूवन रिसर्च uh, नहीं है कि ऐसा कुछ करता है सेफ है क्या ये पहली बात अगर आप इसे लेते हैं ग्रीन कॉफी के एक्स्ट्रैक्ट तो मैक्सिमम डोज जो आप ले सकते हैं सेफ डोज वो है 480 मिलीग्राम पर डे और इसको सेफली आप तीन महीने तक यानी बारह हफ्ते तक यूज कर सकते हैं तो ग्रीन कॉफी के अंदर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कहते हैं कैफीन कैफीन के अपने आप में बेनिफिट्स होते हैं उसके ऊपर हमारा डिटेल वीडियो ऑलरेडी है और कैफीन जो आपके रेगुलर कॉफी रेगुलर चाय काली चाय पीली चाय हरी चाय नीली चाय सब में होता है अमन ग्रीन टी में भी होता है सब में होता है कैफीन और कैफीन बहुत ज्यादा ले लेने से आपको कैफीन के रिलेटेड साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि आपको नर्वसनेस हो सकता है रेस्टलेसनेस हो सकता है नींद आना नहीं इंसोमनिया छह घंटे के लिए stomach stomach upset gas problems nausea vomiting burn breathing rate respiratory rate heart rate बढ़ जाना ऐसे साइड इफेक्ट्स ज्यादा यानी कि दिन भर में अगर आप एक आ, बहुत ज्यादा कॉफी कैफीन ले लेते हैं राइट नॉर्मली इंसान दो से तीन चाय नॉर्मल पी लेता है अगर दस दस चाय बीस बीस चाय पिए तो सोचो क्या होगा सेम थिंग यही होगा सो so, उतना ही ज़्यादा कैफीन हो जाता है जब आप चार सौ मिलीग्राम या हज़ार मिलीग्राम कैफीन लेने शुरू कर देते हैं प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग वाले लोगों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग वाले फीमेल्स के लिए इसकी सेफ्टी असर्टन नहीं है तो ये अवॉइड करें ज़्यादा बेहतर है जिनको एनजाइटी डिजॉर्डर है ग्रीन कॉफ़ी जो है वो एनजाइटी वर्स कर सकता है तो अगर आपको एनजाइटी पैनिक अटैक होते हैं ग्रीन कॉफ़ी आपके लिए नहीं है ब्लीडिंग प्रॉब्लम है तो वो आपके लिए नहीं है ग्रीन कॉफ़ी आपके ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स को वर्स कर सकता है तो आप वो नहीं लें डायरिया के अंदर जो है वो अगेन आपको ग्रीन कॉफी डायरिया में आपके प्रॉब्लम कर सकता है आईबीएस के अंदर अगर आपको आईबीएस है तो भी आपको ग्रीन कॉफी नहीं लेनी चाहिए हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग जो है ग्रीन कॉफी ले सकते हैं उससे हल्का सा बीपी कम होगा शुगर वालों का हल्का फुल्का शुगर कम होने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा नहीं और कॉफ़ी <clears throat> या ग्रीन कॉफ़ी या कैफीन बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत लंबे समय तक लेने से आपके बोन्स की थिनिंग भी हो सकती है सो so, कैफीन बहुत हाई डोज में नहीं लेना चाहिए सो so, वो ध्यान में रखें मॉडरेट यूज़ अगर आप करते हैं तो इट्स फाइन और अल्कोहल के साथ जो है नहीं आप लें क्योंकि अल्कोहल जो है अल्कोहल कैन डिक्रीज कि आपकी ये कैफ़ीन कैसे आपके यूटिलाइज होता है इस वजह से कैफ़ीन जो है आपके हेड एक जिटरीनेस और आ, फास्ट हार्ट बीट ज़्यादा करेगा बिकॉज बॉडी जितनी जल्दी जल्दी कैफ़ीन को मेटाबोलाइज करती है अल्कोहल उसको स्लो कर देता है so alcohol will cause problems with this product उसके अलावा अगर आप किसी प्रकार की दवाइयाँ ले रहे हैं जैसे कि साइकोलॉजिकल दवाइयाँ जैसे कि क्लोनाजेपा क्लोजापीन या फिर अगर आप <clears throat> कुछ और ईस्ट्रोजन जैसी दवाइयाँ ले रहे हैं ईस्ट्रोजेनिक दवाइयाँ फीमेल्स के लिए so estrogen decreases the same thing जैसे आप जो आपकी कैफीन अल्कोहल जैसा इफेक्ट करता तो सेम ईस्ट्रोजन भी कैफीन का ब्रेकडाउन स्लो करेगा और उसका इफेक्ट बढ़ा देगा तो उससे भी आपको headache jitteriness uneasiness heart beat बढ़ जाने का प्रॉब्लम हो सकता है इसके अलावा <clears throat> डिप्रेशन की कोई मेडिसिन ले रहे हैं अस्थमा की कोई मेडिसिन ले रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग की मेडिसिन ले रहे हैं इस प्रकार की दवाई लेने वाले कतई ग्रीन कॉफ़ी ना लें कोई भी स्टिमुलेंट मेडिसिन लेने वाले ग्रीन कॉफ़ी ना लें उससे ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं जैसे कि थियोफाइलिन लेते हैं कुछ और लेते हैं तो ऐसे ना लें so these are the important side effects या जो आपको ध्यान में रखना चाहिए इसके अलावा अगर कोई हर्ब्स ले रहे हैं जो ऑलरेडी एक कैफीन रिलेटेड हर्ब ले रहे हैं ये भी ले रहे हैं वो भी ले रहे हैं बिटर ऑरेंज जैसी चीज़ ले रहे हैं और आ, या फिर कोई और एफिड्रा जैसा खतरनाक ड्रग ले रहे हो एफिड्रा तो बहुत वैसे ही बहुत खतरनाक है वो तो नहीं लेना चाहिए सो so, किसी प्रकार के हर्ब्स ले रहे हैं जो आपके स्टिमुलेंट है तो ऐसी चीज़ें ग्रीन कॉफ़ी के साथ ना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा so so, caffeine it's important to understand how that works it's similar to coffee obviously इसमें कॉफ़ी है थोड़ा सा माइनर इफेक्ट है कोई जादू नहीं है कोई टोना नहीं है फ्री फालतू में पैकेट पे लिखे हुए पे ना जाएं लोगों के एडवर्टाइजमेंट पे ना जाएं अपनी अक्ल लगाएं एक्सरसाइज और डाइट बहुत ज़रूरी है उसके बगैर वजन कम नहीं होता है थैंक यू सो मच इसी तरह की वीडियोज देखते रहने की सच्चाई के लिए इस वीडियोज को शेयर करें स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी